жер эки кыймылда катышат күндүн айланасында эллиптикалык орбитасында кыймылда ошондой эле өзүнүн огунда тегеренет күндү айланууда жер отуз километр секунда ылдамдыгына ээ жердин огу жердин орбитасынын тегиздигине туура бурчтай эмес ал вертикалдан орбиталык тегиздикке карай жыйырма үч жарым градуска жантайт эгер ал вертикалдуу болгон болсо жерде мезгилдердин алмашуусу болбойт болчу ал эми жердин бардык чекиттеринде күндүн узактыгы он эки саат болмок октун жантаюусунун себеби күн караган жердин бетинде күн узагыраак жана жердин башка бөлүктөрүнө караганда күндүн нурун көбүрөөк алышат ошол себептен бул чекиттерде дайыма жай болуп турат экватордо күндүн узактыгы он эки саат жана ал жерде климаттын мезгил алмашуусу болбойт тропикалык жерлерде дагы дал ушундай мезгилдердин алмашуусу октун жантаюусу октун багытынын сакталышы менен түшүндүрүлөт